sean mon signal. Mon signal disant que je vais le manger un bonbon assez ah, sucré comme ça. Ce bonbon me donne envie de courir, de courir. Mickey. c'est à énergie. Je l'ai. C'est pourquoi je suis capable de vous aimer. So my friends took up that. est parti et il ne l'a pas vu, qu'est-ce que le cerveau va faire Le maître de régulation. Il va assumer que vous avez faim. Mais je viens de manger. Oh, moi, je suis déjà en PS. Je viens de manger. Je veux brûler mon énergie, moi. Pour avoir envie de faire de l'énergie, de d'utiliser mon énergie profession pour pouvoir perdre du poids. Je n'ai pas reçu le signal, dit le cerveau. Je n'ai pas reçu le signal de l'hormone leptine. J'assume que vous avez fait. Mais non, je n'ai pas, je n'ai pas fait ça. En plus de ça, vous allez manger. Je vais augmenter le vagus nerf, le nerf appelé vagus nerve a le pouvoir d'augmenter votre, votre niveau d'activité. Vous aurez la tendance de conserver votre énergie. Vous ne sortir pour marcher aujourd'hui. Vous aimez marcher? Vous ne sentiriez pas la nécessité de le faire. Parce que une seule raison que vous n'avez pas vu le signal, moi, cerveau, musique. je n'ai pas vu le signal, le signal de l'ombre. Pourquoi le cerveau n'a pas vu le signal de l'homme pas reçu le signal de de La soupe que j'ai fait. Eh bien, Par le système Le un problème de signal que le cerveau n'a pas pouvoir. Je suspecte la main de l'insuline qui est capable de bloquer ce différent ce que Monsieur soleil dit au cerveau. si je suis obèse, c'est que mon hormone leptine, le signal que mon hormone leptine envoie au cerveau n'est pas arrivé au cerveau. je mange beaucoup et je dois goûter. C'est Moi, je vous dis, s'il y a, si ça existe, un monde. qui s'en occupe, qui s'occupe de faire sa savoir Gardez-moi chercher dans le placard. de donner de fructose Le corps dit, si vous n'avez pas de glucose, je peux fabriquer le glucose. C'est seulement ça que j'ai besoin. Pourquoi me donner le fructose Ne mets pas de fructose dans ma friandise. Peut-être que je mangerai un peu moins. Je veux manger quelque chose. tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas le signal de lecture. Hello cerveau. Hello cerveau. Je te fais savoir que j'ai mangé déjà. Ne me perds pas dans le rubrique de faim. J'ai mangé, je veux faire du mouvement, je veux danser.